Hec nenotrophia. He Georgice, kai hec tenotrophia, tois palai cairois, ton basileon kai heroon, nun semeron, ton escaton tu lau ascolia pragma estin. Hoboe lates, ec alei tas bus, ec bus tathmon, cerati poimanticoe, cae pros boscen exagei. Ho melo botes, boscei ten agelen, syringi cae peerae, hos cae toe bactroe ce cosme menos. Ton moluson para tus lucus, tois tu peri deiraiu tribolois, pepoithota poi tota, me theautu echoon. Oi choiroi, en toe monoxyloe tu subosiu sitewontai ten trofen dechontai he agronomos amelgei tas thelas tes bos para ten fatnen epi tu amalgus kai poiei en skewei buturinoe buturon ectu pieros kai ek galactos ek pies te kai pepe tus turus tois probatois ton probaton to erion apokeiretai ex hu poikila estemata poietai